Rean mallin tarkoituksena on kuvata kokonaiskuvaa, että mitä eri kanavissa tapahtuu ja, ja mikä on eri kanavien erilaisten toimenpiteiden rooli ja niiden suhde toisiinsa. Ja tämä tietysti alkaa siitä tuolta reach-vaiheesta, eli, eli sieltä mistä ihmiset tavoitetaan. Ja siellä olisi tarkoitus tietysti niin, että saadaan hyvä tasapaino omien ostettujen, ansaittujen ja, ja kumppanikanavien välillä. Engage-vaihe, eli, eli ihmisten innostaminen ja koukuttaminen, tapahtuu tietysti siinä vaiheessa, kun on, on saatu jo kiinnostus herätettyä täällä Reach-vaiheessa ja, ja sitten ihmiset saapuvat tai menevät syvemmälle sinne konseptiin tai palveluun. Tässä esimerkissä nyt vaikka palvelun etusivuja, siellä on kohdesivuja ja siellä on erilaisia saapumissivuja ja sitten oppaita ja muita. Ja näiden kaikkien tehtävä on saada ihmiset innostumaan ja kiinnostumaan ja, ja tutustumaan lisää. Sitten meillä on Activate-vaihe, jossa on tämmöisiä erilaisia palveluun liittyviä toimenpiteitä, jossa pyritään tietysti saamaan asiakas vielä vielä paremmin palveltua ja vielä syvemmin siihen palveluun. On, se, on sitten kysymys tilaamisesta tai lataamisesta tai vaikka sisällön jakamisesta. Ja viimeinen vaihe on nurture eli, eli asiakassuhteen hoitaminen. Ja siellä tietysti tarkoitus on rakentaa ja, ja jatkaa sitä asiakassuhdetta niin, että se ei jäisi vain kertaluonteiseksi, vaan jatkuisi sitten pidempäänkin. Kokonaiskuvan kannalta tarkoitus on tietysti, että syntyisi semmoinen tasapainoinen valikoima toimenpiteitä eri vaiheisiin ja eri kanaviin, ja, ja näin sitten varmistetaan, että oikeasti asiakkaita palvellaan, eikä vaan esimerkiksi jäädä siihen, että, että täällä REACH-vaiheessa on hirvettävä kasa toimenpiteitä ja muut vaiheet jää sitten pienemmälle huomiolle.